ko ñaara moy cheikhul khadim yalla may te neub ko wax ko ñepp degg ko mhm. tàtt ko ñettel bi kiko ko ki ko ñetteel ñu te mu ñu diggal ñentel ñentel bi moy ñi am xolu iñaan mhm. te iñaan di jango senegal ngi ni na ko leral nak waaw ati bismillah sunu borom bimu wacce adam ak awa da daganal ñaar ñu bok ndey ak mhm. bàyyi sëy mu xéramal ku hmm? ko yedd ken? ñepp ñi ma ñi jàng ñepp xam ne wax naa dëgg waaw ñaar ñi bokk ndey ak bàyyi sëy mhm. dagalal na ko bay ak mu araamal ko mhm. kenn dina ko yedda kenn déet am déet yàlla yónni yonent yépp rasulaay mujj mhm. mu yéeg ko jox ko julli muy juróom fukki julli mu jóg mu ñëw bu ci Moussa mu ko demal mu wàññi ndeke yàlla dina santaane bay ak muy wàññi la mu santaane woon Hmm? waaye la mu séq ak ba mu koy wàññi nag hmm. moo mat a lijjanti muy wàññi ba mu des juróomi julli hmm. Moussa ne ko dellu mun ko rus namaa dellu te bu delloo man naa mu mu jeexal ko lañ seq mooy xaritoo loolu la sëñ Bamba seq ak yàlla xaritoo waaw ndeysaan sabba takaw niya xalilallaahi billaahi sarmadan abiballaahi ndeysaan bi ko ñetteel mooy ñëw woote ca mu ñu ndigal sëriñ Bamba ne ko woo doomu aadama ba ñu wisi la té mo ci ndigal lu bàyyi ko ci sa borom yamal xam golo mo lepp ma xamal ci kanam yalla hmm? ndax li ni problème moy bo xam fo jëm bo xam fo leen jëm bay way li mi way dañ ni fo looy xalat muy dina xalat ndax li ko xam xamul fa lay jëm ak ñom té mo leen wo ba ñëw loolu man da kon wote leneen la mom wote bu serigne bamba ne ko ba ñew té mo ci ndigalal yalla yamal xam golo mo lepp ma xamal ci kanam yalla hmm? bi mi ne cëpp nak mom hmm. ni man ki yalla yoonul ma sakku ci yalla ma liggéey ko te seen diggante nekk junneet ak ñaar téeméer juróom ñaar fukk raama rasulullahi min illahi kaw ni xadimahu ndeysaan sénégalais dañoo gëm ñu jëkk ña wedd ñu mujj ñi lu tax loolu moo bañ seen bopp boo nee bilaa nga àjjana ñëpp d' ci boo nee seq sa àjjana nga àjjana ñu déggal mujj ci fuñ ko teg ci ñàkk wul suñu bopp gëm suñu suñu hmm? ñi fi fi indi yàlla màggatul jeexalul te naagul te du tàggoo waaw sëñ mhm. bu leen séddale ngëneel yàlla yi fi jiitu woon falaa tuxaasis xat ala bi si taxa dumin fa xat fa tëj ala mhm. ki bay may gaayee moo fi ne mhm. kii doon sama léegi Issa Diène ñu ko tuddee waaw yoon ci yàlla Moussa ñëpp kan am ko sëñ Bamba Cheikh Ibrahima ci yàlla la kenn xamul Sëriñ nag daa waxal boppam da koo bind itam nag عبدت الله ثلاثة ألف عام خلق إرهاس آدم وهو jaam naa sama borom ñetti junni at te booba yàlla tërëgul adama kawa waaye daxaa nii ilaa madu nabi usaati yi ndeysaan yàlla moo ngir bëgg njol màkka ni ma kaa tagali ma ko yaa ma ci doy ne rafatuma daal di jóg nag ilaal maahi jëm ci Mustafa ndeysaan sëñ Bamba ne njol màkka may jox ba li ma jox musu ko jox doomu aadama génnew ci kenn nag wali mad damaa xab xaaba an kulli insaani ndeysaan bayuma na bi mi bi ni ma legi son nak joxlante bi kay mi bi ci yalla mu jox la bopam wa khadani muhammadin li samadi ndeysaan serigne sep buñ dangal seeni téré waxtane ko yem ca liñu bind ciow du bari bo demé ci burtu momadou bousri néna li waral ciow li moy ñi raw dañu dañu nangul li raw nanguñ ko waaw mo ndi ciow li takat kat ñoy sax nangu nañ ko ñew seen ginaaw ñoko nanguul seigne bamba comme bokkal jamono nga ni ci rew mi wote wo sëñ bamba wote te sénégal yi xamuñu loolu wala nanguñu ko dañu ko li mën a gàyyi dañu fi nekk kenn wutu ci tarix tarixa hmm. tiijaan fu mu tàmbalee bu mu yem sax ama tiijaan sëriñ fa ko woote tarixa xaadir ak si abdou xaadir jilaani hmm. sëñ bamba woote yoonu mu ci bi mu woote ndigal ci am bi mu abdou dani sama ndëgg tànk bii teg naa ko ci dox Abdou Khadir Jilani Abdou Khadir ni salaam Abdou Khadir Jilani wax loolu salaama Tijaan Sërif nii Abdou Khadir Jilani ndëgg benn ndëggam la waxan mhm. man sama ñaari ndëgg tànk rek naa ko ci doq bépp wàllu yu sëñ ma ñëw ko ñëw foo looy wax ne xaddamu ahmada mhm. allah riqa bi man ma daw mhm. wa man yaati wa man fi saa sama ah? ndëggu tànk yontu yàlla Muhammad sëñ Tuubaa nee na teg na ci doq ñees jamono bi may waxee yéen ak ñëw ak ñi bëgg a ñëw dañ ko yow nag mu ne sabata xaddami ala xiddaami fu ñool maa ko tegee maata لقد سبقت لك جينا المارو ورنا تفلا يا فلا هدين سنتو عندنا وجمال وجايو كمبل كيان تجاي لنا رومانتي كودي كم كبير تبوك تجاي أيوة، واي واي جاي خم نج بارك السرين بامبا آه، نسهني من الورى الباخي الخديم آه. واي علمهم بأن يلبد الخديم آه. سنتو يا خالد بابم دي لسان تلو صبرك لو أفعل نحن لقوب نك سنتو بامبا نيانا يا الله مورو تجتان ليفيا تجاي الله بكمان يا الله رتي ما بيرما يا ما بيرسانتي ما نجاي كلمة يلبد الخديم لا اله علمهم بانني عبد الخديم شي وجله yaa ngi dégg Sénégal sëriñ fi xew ndeysaan turu sëriñ dañ ca war a génne sëñ baa moom bañ a nekk sëriñ moom mu nekk lu jaaxal ñëpp ndeysaan ndax sëriñ Tuubaa da àjjana yàllaa ko moom waaye man ko ànd ak ma dem ci Cheikhul Khadim ne àjjana ko ànd ak ma dem ci waaw te dégg naa benn bis maa koy nettali fi barki démb nit ñi dañoo ragal am ko woote ni am na benn kilifa diine boo xam ne nañ bind benn téere boo xam ni ku ko mokkal texe ku ñu ko sula la nga texe ka koy tontu mi ngi may dégg mi ngi ci dëkk bii daal di ko ni loolu amul ci sariya ma ne waaji laaj fi fi laa ko tontu ci rajo bi da ngaa ragal sëñ Bamba nga waroon wax mu bind jawar ko yow mi tontu xamoo dara waaw ndax fekk naa dëj ba tay yow mu wax loolu gaal ni ca mbooloo ma laaj kurus ñu fi daaw luy fi daaw ci arab kii dee la ñu jot ci safara waaw nit ko nit ko moy moy yalla borom te bayegu ko man hmm. na borom safara de buñ ko mënu kay buñ ko def hmm. kon ku musa moy moy yalla kay wara man ab jam ci safara hmm. bu cheikhul khadim am deet fi daaw bis na ngeen gis ko ci deji laaj ko russi bu nu gëmee ko bu ko defee du nangu jëru son xamul li xew te dañ fi jot bi ci safara ñaari ci rahim bu gëmul ni mën naa jariñ dara jëru ñu def waaye ki mu sa mooy boromam muy Seexul Xadim na tey waay dina mu sa def la ko astafurlah sëriñ sëy bi nga xam ni moo sar yow lool ni ku mokkal téere bi taxam ku ñu ko robaale nga taxi ndeysaan am déet sëñ bi wax na ko léegi yàlla ñett la bind ci loxoom te téere arab yi ñoo ko bind ñett la bind ci loxoom bàyyi aadama yàlla ko bind ci loxoom lawul ma fuus yàlla ko bind ci loxoom garab gi ñuy wax Touba yàlla ko jëmbat ca ajjana ndeysaan waajale yére yi ñuy sol te Touba lay bàyyi ko ci garab googi war ba ñuy takk touba lay bayiko cëri aljana ye këri aljana yépp caro garabu touba tim na leen señ bamba señ dëkk ko touba mutta baye xela tudd abdullahi wa qaddim rasulih jaw yalla bi ligel ñol mak mm-hmm. dekk touba wote ku bëgg dem ci yalla muy muridillahi mm-hmm. dal la bu tul da ko waral nani bo lay bok mm-hmm. señ touba dañ dañ jawastu nas ma fi ijnas ila rabbinas nas na nit ñi la ilaha illallah kuy lek di teud di nalaw naaw njaay dem gis nga fa wanaga kën ko mu ron mas ngeen ko seddu di ko mangi defar defal ci wan señ tuwa ni da ngeen ma reere su bodu aajo wanak duma len dik aljana ndeysaan oh han bay no nga bal ma wëral njaarib bay no waaw dama la ko wuur bay adam waaw waaw euh, dafa xëy ni bu kees sangam bu ca kenn aajoti hmm ci njaarim waaw ben do nga yelwani bir bi tekki ko mu def ko ci tatu xer ab sa ab aw xeru sàkket suñ tane mhm. suñ ma samba kay ñu mu ko lima ma tere woon bii suuf ci ne dañ ko sobel ñi fi jóge won te ñi fi te tëdul nit mhm. nee duñu wacc te musu ñoo baña wacc wàcc bu ma te ne ne kess gi sobe da wadi ne jàpp ci loxol suñu ma hmm ñu dem ba yam ci jal bi mu ne ma samba seetalee sëñ ma samba bom bom ci ñaari loxoy lepp tak Moussa ma nooy gisee sobe ci mu kàllax mu toll yow te xam-xàmmee. dinañ ko réer te doo réer di laal sobe mun ko ba nga ko gisagut. waaw ba nga ko gisagut. lay sobe. waaye bi nga ko tegee bët. sobe si ba te tasaare lépp nooru lay la. Oh, lay lay yii su mun ko déer Masamba lool lu jar mun ko xànkay. Ah bu ma bëggee takk ak yow ni sa takk ndee bi te bul bët ko lii may doomu aadama tàggale ma ak moom. سيرين توبا نانا يونت يالله محمد مي يالله يوني وون داما كوي ليغيل مو ديما جوخ بل ديما جوخ مسكو جوخ دو مادا ولي مد ما خط خاب ان كل انسان بايما بو نبي نيما كان ديم سي يالله جوخ لا بوبام وخادني محمد لي سمدي تمدت الى سل حرس بالمتخيد شيخ الخديم نانا ما جوخ سي دولا نجل مكه تانا سما لوخو يالله يالله ديما جوخ بل ديما جوخ بلاص بو كو بيسي ولا ديغ لولو ci hmm. hmm. hmm. golé nga kep ku bëgg a maslaa bëgg a jubóog ñu xam ne nanguñu waxi sëñ tubaa sëñ bamba gën a seelal jàmm billahi gën leen ragal yàlla gën leen dëddu adduna ëpp leen xam-xam leen du sama xol mhm. yéen ñëpp jàmm ndeysaan Ousmane tooñ ku yàlla bind koo tooñ mhm. jégal naa ku bëgg ku jub wala ku mel nii ah. ku yàlla jëlee eh. ko ci jaanama ne la jëm ji loo bañ wax ah. ci kenn du ko waaw nañ delluwaat ci Baye Ndiané kenn du ko ah, kenn du ko. Ah,